T'as le droit de manger, hein. Sinon, je vais le manger à ma place. <clears throat> Je t'ai dit, euh, soit je parle, soit je mange. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec Julien. <laughs> <laughs> Mon copain pour vous faire une vidéo. Alors on va pas vous faire un boyfriend tag parce que bon, c'est marrant de 5 minutes mais... Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo où on vous parle du lycée en Italie. En même temps on va faire un mukbang pour être dans le thème. Des pâtes. <laughs> on mange des pâtes, voilà. Euh, oui, on voulait, enfin moi je voulais que cette vidéo, enfin tout le monde puisse la regarder, genre que vous suiviez ou pas ma chaîne, enfin que ce soit pas une vidéo qui parle juste de nous, euh, même si on est super intéressant. Vas-y présente-toi. Ah oui, attends, d'abord on dit ce qu'on mange, c'est plus important. Donc nous mangeons des poivrons, <laughs> des spaghettis, et euh, il me nuggets parce qu'il n'y avait plus assez de pâtes, mais en fait il a déjà mangé avant de venir chez moi, donc il remange. Voilà. J'ai mangé presque. Je un peu timide, je vais le présenter. Euh, donc, euh, moi je m'appelle Pauline pour ceux qui me connaissent pas. J'ai 17 ans, lui s'appelle Julien. Il a 17 ans, ans aussi. on est tous les deux en terminale, moi en terminale ES et lui en terminale S. Putain mais j'ai l'impression, genre ça fait trop la même <laughs> qui te laisse pas parler. Pour les petits curieux, on est en couple depuis 3 ans. Voilà. Dans ton 4 Yeah bah, Je suis parti l'année dernière pendant un mois, cinq semaines exactement, en Italie pour un voyage linguistique. J'avais envie de faire une série un peu de vidéos où comme ça mes potes vous parlent d'avoir vécu dans... Enfin du fait d'avoir vécu ah, dans d'autres villes, étudier ouais, dans d'autres villes. Euh, parce que moi je voyage pas mais mes potes oui. <laughs> et donc bah je pense que je vous ferai une autre vidéo euh, peut-être avec une de mes potes où elle vous parlera du Canada et une autre de la vie à Los Angeles un peu euh, plus stylé que l'Italie. Euh, <laughs> Donc, euh, bah, je vais poser des questions. Parce que je sais que. Enfin, il y a souvent des gens qui ont envie d'aller faire leurs études ou quoi au lycée euh, à l'étranger, mais c'est hyper compliqué de savoir au niveau du budget. Ouais, et surtout l'organisation. L'organisation. Et voilà. Donc, bah viens, on mange C'est parti. Enfin, faut savoir que t'étais italien. Donc, de base, tu parlais italien c'est pas une nouvelle langue. Enfin, tu es pas allé pour apprendre la langue. Ouais, déjà, en fait, euh, ce qu'il faut dire aussi pour partir dans un lycée en Italie, enfin, un lycée à euh, l'étranger en général, c'est super compliqué, les modalités, <laughs> ah, c'est super compliqué de s'organiser, trouver une famille d'accueil, trouver euh, des professeurs. Mais c'est faisable. Ouais, c'est faisable, mais moi je pense pas que j'aurais pu autrement. Oui, mais par exemple, bon, elle vous en reparlera, mais ma meilleure pote Noémie avait essayé de partir aux États-Unis, elle y était presque. Et c'est juste une loi que Trump a passée, mais sinon, elle avait trouvé une famille. Enfin bref, voilà. Donc toi, tu peux pas faire une rétrospective, genre comment ça s'est passé bah, moi, ça s'est À quel moment t'as eu l'idée <laughs> J'avoue quelle idée ça vient de Pauline. Je lui ai dit, On était en cours de SVT. Ah bon Je racontes raconte. On était en cours de SVT en seconde. Et euh, elle avait dit, ah moi j'aimerais trop Je partir. à- m'emmerdais tellement, je m'étais. C'est moi aussi. Mm. Et en gros, t'avais dit, genre ouais, j'aimerais trop aller étudier à l'étranger et tout. Puis moi j'étais en mode ah ouais ce serait c'est cool et tout. Puis moi aussi j'étais euh, du coup j'ai calqué un peu ton, <laughs> ton idée et puis j'ai fait mm. ouais ça pourrait être cool. Du coup franchement ouais. Ouais vas-y. Bah je dis clairement quand t'as la chance Enfin, t'as des postes d'opportunités comme ça, genre vas-y. Enfin, moi en tout cas, je, serais jamais allée en Italie parce que je parle pas un mot d'italien. Après, euh, j'aurais eu l'opportunité en Espagne ou surtout en Angleterre, j'y serais allée. Mais de toute façon, moi je me sentais pas parce que. Ouais, même avec les cours et tout. Donc, euh, Déjà, on va parler le logement. Genre, non, plutôt contacter l'école. Je pense que ça, c'est le plus important. Trouver une école avant de trouver des gens qui être. Donc déjà, pour les écoles, ça dépend vraiment des pays. mais pour l'Italie, toi, tu t'y es pris comment bah, en fait, comme j'ai dit, moi, c'est vraiment un cas très spécifique parce que depuis que... Bon, faut peut-être que je l'explique un peu, mais depuis que je suis tout petit, ma mère elle est italienne, du coup j'ai appris les deux langues. Du coup, j'avais pas la barrière de la langue pour aller dans le, dans le lycée italien. Et puis là après j'avais vraiment que des conditions favorables, c'est-à-dire que ma famille elle habite euh, à Gênes, ma famille, mes oncles, ma, grand-mère, ma tante. Et il se trouve que ma tante elle est professeure d'italien dans le lycée où je voulais aller. Du coup euh, ça aide pas mal pour parler au proviseur et faire euh, tous les liens. Du coup c'est elle qui a fait le lien entre mon proviseur de du lycée en France et mon proviseur en lycée d'Italie. Après je pense, enfin là t'as eu de la chance, mais t'aurais pu... Enfin je pense que vous pouvez toujours trouver quelqu'un via des contacts, des trucs comme ça pour, euh, pour arriver à euh, contacter le lycée. Mais juste un conseil, et ça, genre je l'ai vu avec Noémie, je l'ai vu avec toi, je l'ai vu avec tout le monde, forcer Genre vraiment, <laughs> envoyer. tu sais, toutes les, toutes les semaines, je à Julien, faut que t'ailles voir le principal. Genre vraiment, faut que tu forces. Parce que déjà, le principal d'Italie, de France, genre Noémie a fait pareil avec les États-Unis. En gros, il voit ton mail, mais il s'en fout. Donc déjà, faut que tu ailles en vrai faut que t'envoies la dose de mail D'où l'aide de ma tante qui était déjà professeur là-bas. Hein. Ouais, mais même genre, euh, même en France. Alors que t'étais dans le lycée. Surtout que, un autre truc, les proviseurs de, en France, ils sont totalement d'accord, cest je pense qu'ils sont pas trop hmm. occupés par ça, genre c'est un, un cas isolé, ils s'en foutent. Ouais, je voulais pas le dire, mais ils s'en foutent en fait. Après, faut vous ayez un minimum de bons résultats, mais en même temps, ça dépend. Enfin. Ouais, il m'a rien dit justement pour ça, mais d'un côté, je pense pas que ça nous aurait pénalisé de fou. Ouais. Après, faut savoir un truc, c'est que t'es parti en première. Je suis parti en première aussi. Euh, début de trimestre. Ce que je peux vous conseiller, c'est partir en fin de seconde. Genre vraiment, je, connais des gens qui ont fait ça et c'est le plus intéressant parce que déjà, en fin de seconde, tu fais plus rien. Ouais, et puis surtout au début seconde. Ah oui, déjà en fin de seconde, t'as 3, mois de vacances. Hmm et puis aussi, euh, en seconde, euh, c'est moins. Faut déjà que tu t'intègres au lycée au début. Ouais, au début. C'est important d'être là au début. Franchement, si vous n'avez pas peur, si vous restez dans le même lycée, enfin, faites-le. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. Après, toi, tu, lui, il a fait euh, un mois, milieu. J'ai fait un mois et du coup, j'ai pas eu de vacances parce que je suis partie sur les vacances de la Toussaint. Ouais, ah oui, ça c'était bien. Je suis partie deux semaines sur les vacances de la Toussaint et j'ai raté trois semaines de cours en fait. Mais après, euh, savoir, Genre, ouais, après, je vais dire, il a quand même des bons résultats. Enfin, clairement. T'as pas eu de mal à rattraper, t'as même pas rattrapé, je crois. Non, Mais si, si vous partez longtemps et si vous avez des difficultés, vraiment, voyez avec vos potes pour. Ouais, pour avoir des cours à distance. Il y a en première. Après, franchement, si on veut, on peut, genre, hein, c'est ouais. totalement De toute façon, dans tous les cas, on peut amener des, manuels. Euh, moi, j'avais ramené un manuel ou deux en, en Italie, je faisais les cours, euh, je faisais les exercices euh, chez moi, et puis voilà. Du coup, j'ai rattrapé. Après, juste un point de vue. moi, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué d'un point de vue légal. Parce que, les États-Unis et tout, c'est hyper chiant. ouais, là, la, l'Italie, c'était un peu <laughs> n'importe quoi, limite. C'est hein. Sur son proviseur, il a juste signé un papier comme ça, et puis. ouais, je pensais qu'au niveau des assurances. Après, est-ce que t'as la double nationalité Non, pas encore ouais, donc t'as même pas la double nationalité. Au lieu de vous compliquer la vie parfois à essayer d'aller dans des pays genre l'Angleterre, les États-Unis et tout, bah prenez des pays plus accessibles. Après, au niveau de la famille, bah toi tu dormais chez ta grand-mère. ma grand L'Italie c'est quand même moins cher, non C'est comme le Portugal par rapport à l'Angleterre. Après, il aussi c'est un, intérêt. Moi, l'intérêt c'était de travailler mon italien en plus, d'aller à l'école, et puis même de voir plus ma famille que j'ai moins l'occasion de voir. Mais après, c'est vrai que euh, faites gaffe au niveau des familles. Faites-le en c'est pas mal, c'est plus simple. Oui, après faites gaffe au niveau des familles parce que quand tu pars en voyage scolaire et tout, tu te retrouves toujours avec des familles qui font beaucoup ça pour l'argent. Après, c'est compréhensible, mais voilà. Ouais, mais après, si on le garde pendant un mois ou deux. On va passer un peu à la vie là-bas, la vie en Italie, l'école. La vie là-bas. Je sais pas, il y a plein de débats en ce moment sur l'éducation en France et tout, donc euh, on pourrait ça intéressant. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe <clears throat> Pourquoi j'ai deux fourchettes Mais qu'est-ce que je fous euh, Comment ça se passe au niveau euh, parcours scolaire, un peu les cours, genre le oh niveau des cours et tout. Sachant, juste oh un truc, sans, sans se vanter du tout, j'en ai déjà parlé, on est dans un bon lycée, genre le niveau est vraiment bien, et lui il est en S, bon après, ça veut rien dire, les ES sont très bien aussi, mais euh, dans le sens où, genre t'étais habitué à beaucoup, beaucoup, enfin à travailler, déjà, à avoir faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que moi je suis allé dans un lycée qui était... Euh, un lycée déjà qui, ne pas, qui correspondait pas du tout à ma filière, j'étais dans un lycée musical euh, linguistique. En fait, c'est totalement différent le système italien, c'est-à-dire qu'on choisit l'orientation, il n'y a pas de S, ES ou L, on choisit directement notre filière dès qu'on arrive au lycée. Hmm. Et le lycée dure 5 ans au lieu de 3. Je savais même pas. Ouais, donc tu choisis en fin, fin collège, où le collège dure que 3 ans. Du coup, moi je suis arrivé dans un lycée <laughs> linguistique musical, donc c'est comme c'est l'équivalent de L, on va dire. Du coup, j'avais beaucoup d'heures de langue, de français, d'italien, d'espagnol, d'anglais, d'histoire. Tout le contraire de la la <laughs> <laughs> J'ai très peu d'heures de, maths, euh, physique, SVT. Je trouve que d'un point de vue euh, intéressant, c'est beaucoup plus intéressant de faire des bah, langues bah, l'histoire quand tu vas dans un autre pays. Parce qu'il y a plein de pays où tu peux choisir, par exemple le Canada et tout, un peu tes matières et genre penser à ça, penser au fait que de toute façon, euh, c'est pas là que vous allez apprendre les maths. Hein. Le problème, c'est que hum, Là, faut revoir vraiment le, système scolaire, il est incroyable en hein, Italie, en tout cas là où je suis allé. Un avantage incroyable, c'est vraiment le, les profs, ils sont plus, beaucoup plus humains avec les élèves. Hum voire limite trop, <laughs> mais... Bah explique. Dans le sens, je leur donne un exemple. Bah dans le sens, ils sont plus chaleureux, ils sont plus proches des élèves, et ils parlent plus. Ouais, euh. ils se check, euh, non, Bon, ça c'est un cas isolé. mais <laughs> ouais, il y a ma prof d'espagnol, elle a checké un élève <laughs> en arrivant. Mais moi je trouve vraiment c'est un truc qui manque en France. je suis d'accord avec le système des notes et tout, enfin il y a plein de trucs. Enfin, c'est évident qu'on pourrait peut-être pas forcément faire ça, mais par contre au niveau du contact humain, je suis totalement d'accord. Genre en France, il manque vraiment ce côté-là. Et c'est pratiquement le seul pays où les, le rapport comme ça euh, avec les élèves, c'est vraiment un rapport. Euh, Parce que même en Norvège, en Norvège, les Norvégiens ils avaient dit que c'était plus comme ça. Ouais, mais vraiment. Non, mais, c'est... mais même au Canada, mais dans plein de pays. Ensuite, euh... déjà, je, pense euh, je à l'emploi du temps. Ah oui, vas-y, vas y L'emploi du temps était totalement différent aussi, c'est-à-dire que là-bas, nous, on est un peu des emplois du temps à trous, variables, on peut finir à 14, 17 heures. Hmm. Et puis là -bas, emplois du temps, ils sont éclatés, genre on finit tard et tout. Ouais, voilà. Là-bas, c'est fixe. Ils ont 30, heures par semaine. 5 de nous. 5 de nous, ouais. Mais il mmh. peut avoir des cours l'après-midi s'il ouais. des options. Mais il tra et on arrive à 8 heures en cours et on sort à 13 heures. Oh, en fait, après, en fait, ça fait 5 heures si on fait 13 moins 8, mais, ouais. mais en tout, avec les 50 minutes, tout ça, les récréations. Mmh. Ils ont qu'une seule récréation au milieu de 3 heures de cours. Ouais. Et donc, du coup, euh, ça fait qu'il y a 6 heures le matin, avec une seule pause à la récré, il n'y a pas de cantine, et les gens ils rentrent à chez eux à 14 heures. Ah non, on finit à 14h, pardon. Ouais. Juste un immeuble à 4 étages et t'avais des salles imbriquées mm. dans chaque étage. Parce qu'en fait, t'as pas de réfectoire, t'as pas de cours de récréation, t'as rien. Ouais. Après, on va passer aux gens. Qu'est-ce que t'en penses genre Après, tu vois, parle aussi, tu peux parler en règle générale. Mais tu vas manger tes pâtes ou tu vas pas y manger Je vais y manger après. Ok. Bon, déjà, il y avait un truc euh, qu'il faut dire dans ma classe, c'est un peu cliché des classes de haine, mais il y avait 24 euh, filles et, et 4 garçons, Cinq hum. garçons. Avant même qu'ils partent <laughs> en Italie, il y a des meufs qui se sont abonnées à lui sur Insta. Je suis pas jalouse, heureusement. <laughs> Ouais, mais il y a beaucoup de filles déjà. Ouais, mais vraiment, vraiment beaucoup de filles comparé au <laughs> nombre de mecs. Elles ah, étaient gentilles Ouais, ça, c'était gentil. Mec et filles, euh, Tu m'avais pas dit, ils étaient grave séparés et tout. Ou c'était pour non, c'était pour rassurer. <laughs> ah, tu m'avais pas dit que... j'aurais euh, genre, beaucoup moins et tout parce que c'est vrai que nous, à partir de la première, on a commencé à aller à pas mal de soirées et tout, et on pensait trop que quand ils partiraient en Italie, il y aurait la dose de soirée. Je sais pas, moi je voyais les Italiens. Comme, des, comme les Espagnols, quoi. <laughs> ouais. bah je sais pas, euh, la seule fois où je suis allée en Italie, bah les deux fois, euh, mm. la <laughs> première fois j'ai fait le mur, on est allé dans un bar, et deuxième fois, il y avait un bar juste en dessous de notre fenêtre pendant une semaine. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, ouais, j'avais cette image là Alors que bah, alors qu'en réalité, bah, en fait moi je trouve qu'il y a un énorme problème, c'est qu'il n'y a, pas de a pas de cantine, il n'y a pas de récréation, du coup il y a beaucoup mm. moins de moments avec lesquels euh, les gens ils peuvent se parler. C'est que mm, déjà les, y a pas, les classes ne changent pas pendant 5 ans, c'est-à-dire que nous on est tous ah mélangés ouais chaque ah année. vrai. Chaque année on est tous mélangés alors qu'eux ils restent dans la mm. même classe pendant 5 ans. Du coup les échanges entre chaque classe et entre euh, chaque élève sont beaucoup moins, beaucoup moins Il y en a beaucoup moins. Ah ouais, une fois il y avait une meuf dans, ma classe, des fois elle se levait, elle disait bah j'aime pas être assis. Et elle se contre les murs. Mais j'aime trop, ça aurait été trop pour moi. <laughs> trop marrant. me tiens à préciser qu'il n'a pas bu, il est juste enrhumé. <laughs> D'où expliquer le nez rouge. Est-ce que. C'était ah marrant. la question que tout le monde doit attendre. <laughs> Genre, avec tes proches. Genre moi. Est-ce que, genre, euh, c'était grave chaud ou pas Est-ce que euh, un mois c'est dur ou pas Alors déjà un mois en réalité franchement. un mois, non un mois. C'est pas, si long que ça, ça passe assez vite hein, franchement. Ouais franchement, enfin mois limite je me souviens pas trop. Alors déjà il y avait deux il y a deux semaines de vacances donc pendant les deux semaines de vacances la plupart du temps soit tu pars soit tes potes partent mais t'es rarement avec tous tes potes après. Euh... J'avoue, le truc bizarre, c'était juste de pas être dans ma classe pendant un, mois et de les voir continuer. Euh, quand je suis revenu, c'était un peu bizarre au début. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, enfin, hésitez pas, genre, même si vous êtes en couple ou quoi, genre, euh, c'est pas un mois qui va. Non, mais franchement, on a vu aucune différence. Déjà, quand t'es en cours, enfin, moi j'étais en cours. en plus, c'était ouf à cette période et tout. Et euh, bah, je sais pas, tu, tu pas gaffe à ça. Enfin, vous privez vraiment pas pour. Euh, vous voulez partir en Italie et vous avez d'autres conseils envoyez-moi un MP. Mmh. Ah, je vous donnerai ses contacts. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez qu'on refasse une vidéo ensemble. Enfin, le sujet est un peu étonnant, mais c'est pas important. Oui. Euh, en plus, il n'a même pas mangé. J'ai mangé à sa place. son assiette. <laughs> Et donc bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Et voilà, bye. Ciao.